қарасаздан келген санат мырзадан жүз мың теңге салымдар келіп түсіп жатыр тойда қайтсын бәрекелді бүгінгі тойдың құрметті қонағы данияр қоғланди мырза болса келіңіз ә, жоғары мәре келе жатыр ортаны ашып жіберіңіздер жігіттер кіргізіп тастайсыздар кіргізіп тастайсыз кіргізіп тастайсыздар кіргізіп келе бер келе бер екі қырық мың теңгені барып аласыз қырық мың теңгені келіп аласыздар жоғарғы мәреге ерболат палуан Түркістан облысы Байбек ауданы Қорқақ Қошқарата елді мекенінен келген Қадыржан Мырзаның Қадыржан Мырзаның атымен жоғарғы мәреге Ербол Палуан тастады бәрекелді тамаша тамаша